बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू हाजिरीन कराम आज का हमारा मौजू है दुनिया भर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोविड 19 का मुकाबला कैसे कर रहे हैं मुश्किल के बावजूद अपनी तंजीम नौ खुद पर इसार करने और ताउन करने की सलाहियत का अमली मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त बरदरी पर मबनी माशी इसकाम की ज़रूरत है बल्कि बहुत ज़रूरत है जो अपने आवाम और अपनी बिरादरियों की खिदमत करना है उन्हीं लोगों और बिरादरियों की हिमायत में क़वत को तलाश करना है इसी तनाजुर में कारकुन और माशरतिक कोऑपरेटिव वही काम सर अंजाम दे रहे हैं जो उन्होंने हमेशा किया है अपने कारकुनों के हिफाजत अंजुमन की जरूरियात का ख्याल रखना मकामी सतह पर अमल करना है सनत व खदमात के शोबे में कोऑपरेटिव के जरिए दुनिया भर में रखे गए इकदाम का मजमु हमें मुश्तर अक्सी का एक मौका फराम करता है इसी तरह इसबाब का एक सिलसिला भी है जिससे हम सीख सकते हैं और आइंदा के लिए एक तहरीक पैदा कर सकते हैं क्योंकि बहरान के वक्त में बहादुरी का एक अमल होने की बजाय साबुन पर एक जगह होने का एक तरीका है <clears throat> दुनिया भर के कोऑपरेटिव कोविड नाइन्टीन से बचाव के जो इकदाम कर रहे हैं उसकी तफसील ये है पाकिस्तान पाकिस्तान में कोऑपरेटिव अंजुमनों की जानवी से कोविड नाइन्टीन से बचाव के इकदाम सामने नहीं आए बड़ा अफसोस का मुकाम है लेकिन हुकूमत की जानब से आवाम को भूख अफलास से बचाने के लिए मीशत और रोजगार के जरा अमली तौर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है सबसे अहम अहम सेहत का शोबा है जिस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है हुकूमत आवाम को कोविड नाइन्टीन के खतरा व नुकसान और जो इस वबा से मुतासर होंगे उनसे बचाव के, के तरीके पर जोर दे रही है इटली इटली में हजारों तारीख वतन और गैर मुल्कियों तक पहुंचने और बहरान के दौरान हुकूमत की समाजी तंजीम की जानब से उठाए जाने वाले इकदाम को काबिल रियासती और काबिल फहम ताबन पर मबनी का आगाज कर दिया है जिम्मेदारी और अज़म की एक मिसाल अतालवी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानब से सामने आए हैं जहां तेरह मुलाजमीन अपने रिटायरमेंट होम में अपने आप को कैद रखने का फैसला किया है जहाँ बूढ़ों की हिफाजत के लिए काम करते हैं तो हमारा किरदार उनकी हिफाजत करना है पुर्तगाल पुर्तगाल में कीनिया ताउन बर तालीम बहाली और बाख्तियार और शमूलियत के एक इलाके रेडियो स्टेशन भी मुहैया करता है वबाई अमराज के दौरान रेडियो पब्लिक सर्विस एजेंट के बारे में काबिल अहतमाद कोविड की हैसियत से एक अहम किरदार अदा करता है जिसमें खबरें और आम साहित्य आमा और माशरती असरात के हवाले से नतज पेश किए जाते हैं ये बुजुर्गों या रिटायर होने वाले मुलाजमी से दोस्ताना साथी भी हैं स्पेन स्पेन में मोटोग्रन कोऑपरेटिव पैदावार को छः माह की मदद में साठ मिलियन मास्क तैयार करने के लिए ढाला जा रहा है तो ये प्रोजेक्ट चैत की देखभाल के लिए पीपीईडी e की कौमी पैदावार को मुतहरक करने का अमली मुजाहरा कर रही है ब्राज़ील वर्कर कोऑपरेटिव के मेबरान जो ज़्यादातर खातन कारकुनों पर मुश्तमिल है उनकी सेहत का पेशा वर अफराद के ज़रा इस्तेमाल करना पर्सनल प्राइकोटोल आला तैयार करने के पहल की है उन कारकुनों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उनकी मदद करते हैं कोलंबिया कोलंबिया में पॉजिटिव कोऑपरेटिव ने तबई रसद की कुत कौमी किदत के रद्द अमल के तौर पर सबक फौजियों और टोलीमार बरदरी के लोगों की सेहत के तहफ़ के लिए अठारह हजार मास्क बनाने का फैसला किया है इस अमल के हिस्से के तौर पर लिबास ब्रांड के साथ में इश्तराक है जो फ़रोग देने के लिए मशहूर हैं चंद मिसालें दुनिया के मंदरज ममालिक की ममालिक की हैं जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने अपने कारकुनों को वायरस से बचाने के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में किसी भी सूबे से सोसाइटियों की जानब से ऐसी मालूम दस्तियाब नहीं जो अपने मर्द खातन कारकुनों को कोविड नाइन्टीन से बचाने के लिए इकदाम कर रही हूँ <clears throat> कराची में ज़्यादातर रिहायशी अंजुमन हैं जो कई सौ की तादाद में हैं हुकूमत की तरफ से नहीं देख तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि अंजुमनों के इंतज़ामिया उन गरीब व बेरोज़गार मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी मदद आपके तहत कारकुनों को कोरोना वायरस से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए बल्कि उनकी माली इमदाद भी करी की जाए कर्जात के अंजुमन भी खासी तादाद में हैं वो भी अपने कारकुनों को कोरोना से बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं सिंध के दूसरे शो शहरों हैदराबाद सक्कर नवाबशाह लाड़काना दादू कल खुशबू बाबा शिकारपुर कोट की ठट्टा में रिहायशी अंजुमने कम हैं लेकिन जरिए अंजुमनों अंजुमन काफ़ी तादाद में हैं उन अंजुमनों इंतज़ामिया अपने कारकुनों खासतौर खातिन कारकुनों के खातर का मदद कर सकते हैं ताकि उन्हें कोरोना से बचाया जा सके पंजाब के मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ अकसाम की काफ़ी तादाद में सोसाइटियाँ मौजूद हैं Pakistan cycle industries cooperative society the Punjab cooperative limited union Lahore Punjab provincial cooperative bank Lahore model town cooperative society Lahore legal Punjab cooperative union Punjab cooperative insurance society of Pakistan national cooperative supply corporation Lahore जहां तक मेरा अंदाजा है नेशनल कोऑपरेटिव सप्लाई कारपोरेशन के अरकान जरिए अंजुमनों से ज्यादा रबते में हैं और किसानों के माशी व माशरती और उनके मौसमी उनके तकालीफ से वाकिफ होते हैं इसलिए मैं समझता हूँ नेशनल कोऑपरेटिव सप्लाई कारपोरेशन अंजुमन बेहतर अंदाज में इन कोरोना वायरस और नुकसान से बचाने के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकती हैं क्योंकि उनको भी बीमारी में मुबतला होने से रोकना नहाय ज़रूरी है क्योंकि बीमारी से सहजा होने के बावजूद दोबारा हमला होने का खतरा मौजूद रहता है जिसकी मुल्क वजह से मुल्क की पैदावार की सलाहित में कमी आ जाती है अब देखिए ये अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है हम पर कि कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन से पाकिस्तान बचा हुआ है और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात करना छोड़ दें मास्क पहनना छोड़ दें और अपने बाजारों में शादी हालों में खुले मैदानों में तफरी गाहों में जाने से गुरेज करें कि अभी ये गया नहीं है लेकिन आपको तो इस बात का तो इल्म होगा ही एक नया वायरस ओमिक्रोन आपको पहुंच गया है पाकिस्तान अब आप आज के खबरों में यह बताया गया कि कराची के औरंगी टाउन से एक बंदा जो है वो लाहौर पहुंचा और पहुंचने की बात मालूम हुआ कि वो ओमिक्रोन में मुबतला है और जब उसके देखा गया उसको तो मालूम हुआ कि उसके <clears throat> हमारे मालूम करने के लिए कब कैसे हुआ तो उस उसी दौरान बारह सौ बारह जो और अशखास उसमें मुबतला हो गए ये सोचने समझने की बात है इसकी वजह ये है कि ये आप समझे ये अल्लाह ताला की तरफ से तंबी है हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए ये नहीं कि हर बात में हम मामले में हुकूमत के खिलाफ बयान देने से या बात करने से ये मसाइल हल नहीं होते बल्कि खुद के तौर पर हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए यही ज़िंदगी है और <clears throat> खुशहाल ज़िंदगी के लिए यह है कि हम अपने खुशहाली के साथ अपने भाई के खुशहाली का भी ख्याल रखें तो ये बहुत अच्छी बात है और तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अगले मौजू पर बात करेंगे असलकम वालेकुम रहमतुल्लाहि